Oh, Спасибо за просмотр. Всем привет, с вами РМ Сервис. Меня зовут Алексей. Сегодня я хотел бы записать одно такое познавательное видео для тех, кто еще не знает, как пользоваться устройствами Apple, которые заблокированы по iCloud. Перед нами три телефона это iPhone 6, iPhone 5 и iPhone 4. Все они заблокированы по iCloud. Вот мы можем это сейчас наблюдать. Здесь блокировка iCloud. Прям назад. Сейчас он пытается подключиться к сети Wi-Fi. И выдает, что iPhone заблокирован. На пятом, в принципе, то же самое. Так, что нам для этого нужно? Возвращаемся назад, где наши настройки Wi-Fi сети. Находим свою сеть. Нажимаем на кнопку Home, чтобы появился вот этот восклицательный знак перевернутый. Нажимаем на него, заходим в нашу настройку сети Wi-Fi. Так, нажимаем «Забыть нашу сеть». Забыть. Вот, я вот так вот сделаю. Так, здесь жмем «Забыть сеть». выходим назад. Дальше заходим в настройки, пишем DNS-сервер. DNS-сервер у нас 104. 155, 28, 90. На самом деле этих DNS-серверов очень много. Но вот это DNS-сервер, который для Европы. То есть, соответственно, вы можете в любой стране вводить именно этот DNS-сервер. Так, возвращаемся назад. Данные у нас сейчас должны сохраниться. Так, заходим на нашу сеть. идет подключение к сети. Так, здесь сделаем то же самое. Забыть нашу сеть. Да, форму для Так, делаем настроечки. Обычно, чтобы не было вот таких вот сбоев, видите, как у нас на четверочке сейчас произошел сбой, то тогда лучше просто перезагрузить телефон. Ну, сейчас, видите, при возврате назад все нормально подключилось. Вот наш DNS-сервер. Мы видим здесь выбор языка у нас, язык интерфейса, здесь меню, здесь донат. Вы можете задонатить создателям проекта. Здесь DNS-сервера, вот которые я вам говорил, что их очень много. Вот они нам здесь все пишут для Европы, для США, для Азии. Так, нажимаем меню. Здесь, вот, в принципе, здесь уже в меню все доступно. Фонарик, часы. Нам интересно вот это меню. FreeWebiOS. Заходим на FreeWebiOS И у нас, соответственно, меню как на айфоне. Мы видим это все. Вот. На шестерке делаем то же самое. Вводим DNS сервер. Так, это мы забыли. Заходим на нашу сеть. Так, вводим DNS сервер 104 155 28 90. Нажимаем возвратиться обратно. Подключаемся к нашей сети. Так, все, вот пошло подключение. Вот он нам подключился к этому DNS-серверу. Меню то же самое. Выбор языка, меню. Нажимаем меню Free Web iOS. Появляется менюшка, такая же самая. Так, то же самое делаем на пятерке. Наша сеть Wi-Fi. Нажимаем другие настройки сети. Это для тех, у кого не было открыто. Нажимаем настройки сети, появляется восклицательный знак. Заходим в настройки, пишем DNS сервер 104 155 28 90. Так, назад. То есть сеть сохранится у нас. И, в принципе, смотрите, здесь у нас в меню доступно ну, весьма так много функций. Здесь у нас есть и Яндекс, и YouTube, и всякие браузеры. Почта нам доступна, Mail. То есть мы можем зайти на Gmail. Вот, ввести тут свою почту, войти и, соответственно, читать письма, там разглядывать, что вам интересно. Такс. Ну, самое интересное, наверное, это, в принципе, на заблокированном устройстве посидеть в Wi-Fi. Так, это у нас есть медиа, YouTube. Здесь то же самое медиа, YouTube. Так, и пятерка у нас тоже подключился. Давайте сделаем так же. Сейчас фокусируем его. Так, Скип здесь. Пропустить рекламу. Так, то же самое медиа YouTube. Так, смотрите, на YouTube мы можем сделать поиск. Соответственно, YouTube у нас работает полноценно, все браузеры у нас тоже будут работать полноценно, но, как я и говорил, мы пользоваться сетью не сможем. Хотя сеть у нас есть, вон сим-карту он видит, но Пользоваться звонками мы не сможем. Давайте напишем. Так. Давайте вилсаком. Так, делаем поиск. Вот он наш вилсаком, обзор LG-шки. Пропустите Здорово, рекламу. Я прочитал почти все комментарии к э, видео про Все, пошла жара. Здесь включаем любые первые попавшиеся видео. Такое аудитории, и я заметил, что... И пользуемся полноценное устройство. Единственный минус, э, что у нас не работает переворот экрана. К сожалению, эти функции нам недоступны. Ну а так, в принципе, полноценно мы можем лазить в Ютубе, смотреть ролики. коллективно решим, стоит ли вообще на него обращать внимание. Поехали! В 2016 году LG зашла на рынок флагманских смартфонов весьма смело, представив LG G5, который был модульным, что у меня сразу вызвало некоторое непонимание. Ну, кто захочет покупать флагман за дорого? Ну вот, в принципе, все, что я вам хотел показать. Кому понравилось наше видео, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал. Будем пытаться радовать вас еще чем-нибудь интересным. Всем спасибо за просмотр.